I tried so hard and got so far But in the end bilan to'g'ri chok mashinkasi haqida gaplashamiz mana ko'pchilik tikuvchilarimiz shu yerdan xato qilib qo'yapti keyin ko'pchilik diqqatiga oldin man turkiyada edim istanbulda ishlayotgandim ikki yarim yil ishlab keldim keyin bu yerda o'rgatyapman o'rganganlarim ko'pchilik shu oddiy bilmayapti ip shuni bir qator tushuntirib ketay keyin bu yerda mana bu narsalarni tushuntirib ketaman и keyin nimaga endi sizga bu avtomat moshinka kerak shuni tushuntirib berishga harakat qilaman o'tkazmanglar moshinkalar ip uzmaydi agar bu yerdan o'tkazib oldingiz uzaveradi yana ham bu yerdan ozroq qolar ipingiz keyin moshinkangiz ip uzaveradi xuddi shuni keyin mana bu joyidan bundoq to'g'ri o'tkazib qo'ymaysizlar mana mana bu narsa mana bunday sirg'alib kelyapti mana bundoq sirg'alib kelishi kerak bu yerdan kirdi bu yoqdan bunday aylanib turib yana bu yerga kirdi bu yer ham xuddi shunaqa xuddi shuni noto'g'ri o'tkazib qo'yishyapti ko'pchilik bu yerdan bundoq o'tkazib turib tekis bu yoqqa olib o'tib qo'yishyapti bu bo'lmaydi shu bu yerdan kirdimi mana temirchasidan bundoq aylanishi kerak ip bir qator tikilayotgan paytda shu yerda turadi shundoq aylanib mana bu joyi sirg'anchiq mana shu yerdan sirg'alib bundoq o'tish kerak keyin bundan keyin to'g'ri bunga kelmaydi aniq mana unga keladi bu bu ipni kalta qolishi uzun qolishi shuni shu yerdan kontrol qilasizlar ochganlaring sari kattaroq qoladi siqganlaring sari kamroq qoladi ip masalan ba'zida ip qolish kim bo'lmaydigan joylar bo'ladi shu joyda ko'proq siqsangiz bu yerdan oz qoladi bu oz qoladi oshiqcha siqib yuborsangiz ip uzadi lekin shu joydan kontrol qilinadi keyin bu joydan ham bu joydan ipni tarangligi asosan kontrol qilinadi qattiq kelishi yumshoq kelishi keyin yana bir marta tushuntirib o'tib ketaman qattiq matolarga qattiqroq bo'ladi bu tarangroq bo'ladi yumshoq cho'ziluvchan matolarga yumshoqroq bo'ladi bu chunki agar qattiq qilib qo'ysangiz chit degan ovoz chiqadi e, chitlamay yopadi уже so'kiladi o'shingiz ya'ni istanbuldan shu juki ddl sakkiz ming yetti yuz degan markasini tavsiya qilgandim lekin juda yam qimmat moshinka ming dollar bizni sharoitimizga to'g'risi ko'tarish qiyin ekan rostini ham tadbirkorlarga ham nimalarga ham bizneslarga ham boshlamoqchi odamga qiyin ekan lekin man bu moshinkani oldim ishimizga yaraydi xudo xohlasa avaylab e, sal bilib turib ishlatsa yaxshi moshinka bu ham bir yuz r besh modelini oldim e, tikib ko'rdim yoqdi menga hozir mana sizlarga tikib ko'rsataman ho'p mana yondi mashinkamiz bu afzalliklari nimada avtomat mana bu narsasini tushungan odamga judayam tikish oson bo'ladi и ishi sifatli chiqadi keyin bu o'zbekistonda e, ko'pchilik e, aytadi nima keragi bor buni qanchaga olding deyishdi man besh millionga oldim besh million besh yuzga oldim adashmasam biroz bunaqa narsalari bilan уже e, даже undan arzonga ham tushishi mumkinda o'sha besh millionga bo'ldi besh millionga oldim lekin bu moshinka anavi ikki yuz dollarliklarni ikkitasini ishini qiladi ikkitasini ishini qiladi ha nima endi ishchi ikkita ishchi olamanda desangiz yo'q bu sifatli ham chiqarib beradi bilgan odamga sifatli chiqarib beradi ishni buzib qo'ymaydi ancha munchaga keyin tikuvchi har bittasini ipini uzmaydi bu bu avtomat o'zi yoqdim bunisini ham yoqdim uchtadan taklif keladi keyin shu joyini tushunmaganlarga e, mana bu yana bir marta bosib qo'ysangiz endi bu to'rtta zakrga beradi yana bir marta bosib qo'ysangiz to'rtta boshida to'rtta oxirida to'rtta beradi mana bu a b s d nimalari boshida oxiridagi zakribga o'zi zakribga berdi tikdi mana o'zi zagribga berdi ip judayam oz qolyapti mana boshida qolmayapti уже oxirigacha qolyapti shunaqa yaxshi mashinka prius r besh modeli yoqdi keyin buni mashinkani yog'lab turasiz vaqti vaqti bilan mana bu joyda mana bu yog' otadigan joyi otish kerak mana bu joyga yog' kelishi kerak mana keyin mana bu yerda bu buni ham bilmaydigan odamlar bo'lishi mumkin bu chokni kattalashtirib kichiklashtiradi mana bossangiz orqaga qaytaradi keyin buni eng yaxshi nimasi bu yerdan restartni bosib sifr qilib qo'ysangiz bo'lar ekan keyin bu yerdan ip o'raydi bu ip kesadi bundoq qilganda ip kesadi <coughs> keyin ko'pchilik bilmagan narsa mana uni mana shu lapkani qanchalik shu mana tishga tegishini boshqaradi mana uni ba'zilar shu oxirigacha bosib qo'yadi mana uni keyin u yurmaydi o'zi zamonda yo qattiq qiynalib yurishni boshlaydi shuncha ipi uzishni boshlaydi E, xudo xohlasa vaqtim bo'lsa e, rashmada bittada chiqishni o'rgataman e, lekin har doim ham bittada chiqolmaysiz etagida chiqasiz ko'proq keyin sifatli qirqilgan joyda chiqasiz bir martada bizda kroylarimiz ham to'g'risi hali nima emas rivojlangani yo'q kompyuterlashtirilgani yo'q oddiy qo'lda kaket kerak qirqishyapti qirqilganlari noto'g'ri kirovlari noto'g'ri tekis qirqilmagan hali kirov qirqishni ham bilishmaydi shu uchun ozgina qiynashyapti keyin e, nimaga endi biz e, nimaga endi bizga avtomat moshinka kerak degan odamlarga yo nimalarga ko'pchilik biznes boshlamoqchi bo'lganlarga tavsiyalarim arzon moshinkalar olmanglar nimaga deysizlar <clears throat> bizga bo'laveradi o'sha ishni mo avtomat tikkan moshinkani bizni moshinka ham tiksa bo'ladiyu degan nimalaringga akalar opalar yo bu yerda biznes boshlaganlar endi endi tushuntiryapman hali biznikilar tushunayotgani yo'q bu narsaga bu moshinkalar ko'pi turkiya o'n yil oldin ishlatib turib tashlab yuborgan moshinkalarni xitoy bizga olib chiqib sotyapti uni manba modellari yangi chiqqan bo'lishi mumkin lekin ko'pi eski model masalan eski tikilgan narsani bizga qaytarib sotyapti uni ustini jichcha bo'yab qo'ygandan keyin yana qaytarib sotyapti u zormonda ozgina ishlagandan keyin buzilyapti keyin e, manga yoqmagan nimalarni aytib qo'ysam bo'ladi <clears throat> shangom yoqmadi to'g'richok ip uzmaydigani ip uzaydiganini bilmadim shango marka nimalar yoqmadi keyin jari degan marka bor ekan u ham yoqmadi shu bizni nimaga olib kelgan ekan jari averloylarni yoqmadi to'g'risi ozgina ishlatasiz ko'p buziladi yoqmadi jak moshinkalari yoqdi lekin jakni averloylari yoqdi to'g'ri choklari e, turkiyada ishlatib ko'rganman unchalik yoqmagan qandaydir jakni lekin rat e, jak ratori yoqdi keyin r besh degan modeli yoqdi e, shu hozir ishlatyapman buni ishlashlari yaxshi xudoga shukur e, keyin man bunaqa man nimalar bilan ishlayman skochlar bilan mana skoch yopishtirganman bu zomonda chiqmayapti sifatli skoch olishni ham tavsiya qilaman keyin ishlatadiganlar hali man sifatli go'sht topishim kerak mana moshinkaga yopishtirgani e, yopishtirasizlar buni ko'pchilik bilmas ekan nimaga yopishtiramiz buni yopishtirsangiz bu mana bu narsa moshinka qiynalmasdan tekis ketadi ishlaringiz ba'zi yopishtiriladigan joylari bo'ladi ba'zi yopishtirilmagan joylari bo'ladi uni shunaqa e, video foydali bo'lgan degan umiddaman savollaringiz bo'lsa bemalol kommentariyalarda ham yozaveringlar keyin agar biznes boshlashda qanaqa moshinka olsam bo'ladi degan odamlarga bitta alohida video qilishga harakat qilaman